saiki nepungake kelawan sedulur ing padha sing pinggir kulon jenenge sinten nduk sayu Jen derek pitepangan kula Mbak Endang Rohmiyati Endang Rohmiyati nggih menika tasih ajeg Mbak Endang Rohmiyati Dalemipun saking Wonotunggal nggih Mbak nggih ayo syukur syukur iya nuwun sewu Bapak Ibu niku ngantos sepriki dereng duwe pacar urung duwe bojo Nak jantuk semono gede nih, amrego niku umure durung cukup yang duwe pacar. Mergo isi rolas tahun, 6 SMP kelas loro. Jih tereng lulus. Sangken bojore, mangane akeh jadi semono gede wis koyo rondo. Ayo anggar melaku inggu, inggu koyo endok. <laughs> Weh, jan sipis pokoknya. Terus jejere Mbak Rohmi jenenge sapa Weng Cahayu. Injen, derek pitepangan dalam leha Aprilia saking Seragi Pekalongan. Leha Afrilia saking Seragi Pekalongan. Pekalongan J. Leha. Dalam. Biayi Seragi kok pinter nyinden asli sokong ngendi weng kowe? Oh J, kulo tebih saking Solo pak. Oh saking Solo. J. Solo nih pun pun weng. Solo bagian kidel. Oh. J. Kidel. Kidel. Ya wis ora maidu wong nyatane kuwi nyinden kuwi ora nggo gawe penguripan, ora nggo gawe pengupa jiwa kuwi ora. Mboten. Amarga kowe iki ning kene kuwi seneng hiburan wayang. Niki hobi. Nyinden. Nggih Pak hobi. Amarga kowe iki orang kaya, orang terkaya ning Solo. Masya Allah, alhamdulillah. Hmm. Kula pengusaha muda, Pak. pengusaha muda, orang, orang terkaya. Orang kaya, kaya ketek. Nggih, ah, ketek niku napa nggih? Kedek kowe nek cara nggo yenyong kuwi wong sing paling ayu kuwi kaya kedek. Wong kula paling ayu berarti kula sing paling kedek nggih. Mm Masya Allah, alhamdulillah pansen kula sing paling kedek nggih, Pak nggih. Nggih. Ya di syukuri kuwi sing paling ayu dhewe kuwi kaya kuwi ya Soleha. Syukur, syukur nggih. Terus jejere Mbak Soleha namanya sinten no, Cah Ayu? Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, Nami kula Uus. Uus. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu menika mantu kula piyambak. <laughs> Mantu kula sing paling ayu niku Uus. Asli saka Pemalang Mengori. Hmm, Ayo kuwi bojone anak kenyong nomor loro. Nggih. <laughs> Kuwi bojone anak kenyong, ngacung anak kenyong. Ngacung. Lha kok ngacung kabeh. <laughs> Iya. Uus dalam didongake Mas Ari anggone nganakake tasakuran yo ben yo nggih ayo diparingi udan diganjar koyo ayo berkah berkah berkah berkah udan iki aja mau anggap kuwi alangan iki barokah saka Gusti Allah nggih muga-muga Mas Ari rezekine ambres-ambres koyo udan mau sore anatene sak jam ya Allah amin terus jejere Uus jenenge sapa wae Cahayu Nggih, sugeng dalu, dalem Ita Modista. Daleme pundi Mbak Ita? Nggih, saking Sukorejo Kendal. Oh, saking Sukorejo Kendal. Nggih. Dibur sedulurmu ing padha kene ya, Beng ya. Nggih. Iki ning padha ning perbatasan Ambu Kembang. Ngerti kowe? Nggih. Mas Ari kuwi klub paguyuban alap-alap iki kaya iki, Beng. Awake dhewe pentas ning endi iki Mas Ari mesti ana. Nah, iki kaya ngono. Nggih. Ayo neng peningguaran neng endi wae pokoke ono Mas Ari sak keluarga, sak rombongan iki kaya ngono saya. Nggih, selalu ada nggih. Ayo. Nah, terus jajare Mbak Ita jenenge sinten, Bang? Nam ini sinten nam ini? Oh iya, selamat malam. Aduh. Ngomongnya kok beda dhewe kaya wong ngendi kowe? Selamat malam juga Nok Cahayu. Iya, coba tebak saya orang mana? Eh? Coba tebak saya orang mana? Cek, Na cek. Namanya siapa? Namanya siapa? Cek, cek. Nama saya? Mm -mm. Nama saya Kak Rus. Nama saya Kak Rus. Iya. Yeah. Asli dari mana, Nok Sayu? Oh, saya asli dari Malaysia, tuh. Dari mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Iya. Yeah. Menikah presiden saking Malaysia. Gitu, gitu, iya, gitu, yeah. beri tepuk tangan yang gemuruh. Terima kasih. Ayo. saka Malaysia ning Indonesia iki jane karo babu Nah, ketemu karo sing ngegong Nah, ketemu karo sing ngegong diwulang karo sing ngegong kaya kuwi. Diwulang pokoke komplit wis pokoke. Terus bis pinter nyinden kaya kuwi. Betul sekali. Ayo. Kak Rus, iya tuh. Dihibur saudara kamu di Indonesia ya, nak ya? Ya le, dengan senang hati. Mm Terus jejere Astri jenenge sapa kuwi? Jejere Karus. Heeh, jejere Karus. Nami kula Astrid Punjabi Similikiti weleh-weleh. Astrid Punjabi Similikiti Wele-wele. weleh wele Asli saka ngendi nak Sayu? Asli kelahiran India, Pak De. Oh, saking India. Nggih. Oh, India ku sing umume ki sing sing dawa ki irunge. Nggih. Ning astri kok ora sing dawa ku untune. Sanes niki untune pasangan. Zaman sekarang gigi kelinci lho oh, mahal. Nggih. Ayo. Saiki menetap di mana, Beng Cahayu? Sakniki saya menetap di Kesesi. Oh, Kesesi. Nggih. Kesesine ngendi, Nak? Kesesine Sukorejo. Sukorejo. Nggih. Lan nuwun sewu Bapak Ibu kula aturi pirsa menika nembe kewala Mbak Wiwit rawuh wonten mriki. Menika Mas Ari menika nimbali dumateng Mbak Wiwit. Ya, bojone Pak Dikin biyen. Lah saiki bojone sing kendang saiki. Iya <laughs> ki saiki. Ya kuwi wong nyatane sing kendang kok yo kuwi bisik 6. Mulane Mbak Wiwit katut kuwi kok yo kuwi ngono. Ya, Sugeng Dalu Mbak Wiwit. Ngaturaken menapa kemawon dateng sedaya para warga masyarakat ing padha kedhumuni Mbak Wiwit. Asli solone pun bundi Mbak Wiwit? Wonten Mojosongo. Oh, Mojosongo. Mojosongo Solo caket UNS. UMS. Institut Seni Indonesia UI Cakra. Oh, oh, oh, oh nggih, nggih. Lha niku nggih, niku Kak Rus niku kuliah ten UNS niku ngoten niku niku. Oh, Kak Rus ingkang pundi? Lha niku niku sing nah niku. Oh. Niku lulusan UMS. Oh, lulusan UNS. Heeh. Tuwa sarjana no nggih. Niku. Sarjana no nggih. Niku ten UNS nggih. Niku ngantos antawisipun nggih ping 6 6 anu niku, 6 lulusan. Amarga tembrika niku mbecak. wong wadon becak ku ya Kak Rusto kuwi ngono. Ayo sugeng dalu Mbak Wiwit. Ngaturno salam kelawan warga masyarakat ing Kedunguni monggo Mbak Wiwit. Nggih ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya sederek wonten ing Desa Padha Kedunguni. Kedunguni nggih. Ngaturaken ageng panuwun dumateng ingkang ngamengku gati Bapak sinten? Bapak Bapak Budi Ari. Budi Ari. Nah, Budi Ari kelawan Ibu, Naina, Ulfa. Uli. Ulfa. Ulfa. Nggih. <laughs> Matur sembah nuwun sampun nimbali dalem. Nggih. Kula nggih matur nuwun panjenengan nderek ngregengaken swasana wonten ing dalu menika, Mbak Wiwit. Nggih. Sesarengan Mas Gareng nggih dalu menika. Heeh, ah, Gareng menika. Jenengan ate nyindhen wayang kulit, Mbak. Ayo biasa. Neng dalu niki anu eh, bagi dalem niku anu luar biasa. Luar biasa. Karena eh, pagelaran malam ini wayang golek. Wayang golek. Jadi luar biasa. Lah kula terus mm -mm. bayangke mbok yo aku dadi wayang golek eh, ngono ah. Berarti nek koyo niku mboten luar biasa, biasa di luar. Lah niku carane nyepeng lak nggih ngoten to, dirogo disogok-sogok ngoten niku to. iki mangun sida nonton apa mangun? Nanti. Nah, kuwi nuwun sewu Mbak Wiwit. Niku mangun niku ponakan kula. Mangun nanti. Nah, niku orang. Niku ponakan kula piyambak. Niku dalang wayang kulit, nggih, wayang kulit pingin dalang wayang golek. Piye, Om? Mas mangun. Wah. Priye, Om? Wah, mas mangun. Wah, niku sederek. Ah, niku ponakan, ponakan. Iya. Oh, Niko simbai kali bapak kulon niku sepupu. Nah, hmm. bapak simbai mangun kali bapak ikulon niku sepupu. Simbai siji ngoten niku. Oh. Mereka niku wayang kulit. Nah ume wayang golek. Nih bapak eh wayang kulit, simbai wayang golek. Niku mangun. Oh, nah takon karo kulo. Om kepriye mayang golek mencekelane mandi, cekelane kaya wong iki kepriye Om? lah carane ngono kuwi jere simbah kuwi nek nyekel wayang golek men luwes kuwi carane ngrogoh sinden nah nah ngrogoh sinden sing kelairane jemuah wage nah nah keri-keri lah kuwi ngrogoh burung empun om lah ana pira 8 mun kulo rogoi lah terus mm, kelairane sana jemuah wage kok mangon ki beda kaya nyong mak Mangun kuwi dirogon dhisik takoni keri. Takoni dhisik nek ana sinden kelairane jumbah wagi kuwi rogon. Kare-kare dirogoh nembe takoni. Lah iki mumpung jumbah wagi kuwi wit ngon. Wiro rogon kaya kuwi. Ya, nggih. Sak daringipun ngaturi dedolanan Mbak Wiwit menika mantu kula ken donga langkung rumiyin donga ngangge dandang kula rukun islam nggih hmm. anu uus tak aturi donga sartara nggih hmm. ngagem rukun islam dandang kula rukun islam kuwi najan to kuwi tembang ning kuwi mandi ha berkahi karo sing nonton ngono apa maning sing kuwi kawe monggo mbak rukun poso ya papat zakat ping ngibadah haji Moga-moga donga iki apa ingkang dikersakake ingkang kagungan kersa dikabulake dening Allah ya weng. Sakwise donga ayo padha selawatan. Selawat pepeling. Monggo Mbak Uus. Was wancine Pro